I përshendet djemtë e tij që kanë pas kso babe të pavdekshëm në popullin shqiptar, kontë e tij e fjalët e tina i ka populli shqiptar, nuk kom nevojë që me ja përtri ato se i ka n'vesh edhe në men edhe kanë nej me tha edhe e kanë gue populli e ka dasht ati rahmet i pa shpirti djemtë e tina jon krenar që kanë pas asi babe Edhe ja ka dhonë zoti shahirllakun s'mun kush me ja mor a kon shahir a kon shahir i popullit kështu qe i përshendes me kit kong pak e shum sa po mujt po vullneti a kone me ja knu me ja than nja dy tre fjal ali ramadani ja kemi borxh me kit besed e përmbylli kit kit nej edhe i përshendes përshendetje gjith popullit shqiptar edhe krejt kongëtarët i përshendes.